ist der Staat. Kein Leben ist vorhanden, wo sind sie nur hingegangen? In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt Die Zerstörung bringt den Ort, was ist dir nur vorgefallen? In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt Ganz alleine streife ich durch die Ruinen dieser Stadt In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt Was zur Hölle ist geschehen, ich kann es mir nicht ausmalen Dieser Ort, menschenleer und der Tod herrscht in der Luft Zwischen den verlassenen Ruinen mache ich mich los Bin ich der wirklich einzelne Lebender an dem Ort Mord. Was ist hier denn nur passiert? Keine Menschen finde ich vor, keine Anzeichen auf Leben. Die Suche, sie bleibt vergeht. Die Zerstörung bringt die Gassen, ja förmlich übersät. In der Zeitung steht, ist es das Ende unseres Lebens. Wie lang war ich denn nur weg? Zurückgezogen lebte ich in den Feldern verbrochen als Flüchtling wegen eines Mords. Dies soll meine Rückkehr werden, ein Neubeginn, aber doch, es sollte nicht so sein. Weiter bleibe ich allein. 9 Millimeter trage ich zu meiner Sicht. Sicherheit. Zwei Magazine, T-Shirt mit jeweils 15 Schuss. Sollte dafür sorgen, falls mir jemand in die Quere kommt. Winter bläst mir ins Gesicht und die Sonne, ja, sie scheint. Weiter suche ich nach Nahrung, der Tag unerträglich scheint. Und die Luft trocken wie Staub, meine Kehle, ja, sie brennt. Ich hab das Verlangen nach Wasser, doch nichts, was ich will. Der Stand der Sonne deutet darauf hin, dass die Nacht einbricht. Suche mir einen Platz, der zum Schlaf geeignet ist. In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt. Kein Leben ist vorhanden, wo sind sie nur hingegangen? in der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt. Die Zerstörung bringt den Ort, was ist dir nur vorgefallen? In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt. Ganz alleine streife ich durch die Ruinen dieser Stadt. In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt. Was zur Hölle ist geschehen? Ich kann es mir nicht ausmalen. Meine Augen schlagen auf, Dunkelheit, die mich umgeht. Schritte auf der Straße, der Grund, weshalb ich aufgewacht bin. Schauer aus dem Fenster, kann nicht glauben, was ich erblick. Menschliche Gestalten, doch irgendwas stimmt mit ihnen nicht Ich geh raus, sprech sie an, drehen sich um und jagen mich Weiterhin bleib ich auf Flucht, doch der Grund änderte sich Nicht mehr auf der Hut vor dem Gesetz, sondern Kreaturen Wo kommen sie nur her? Sie sind begierig nach meinem Blut Zücke meine Waffe und schieße ihnen in die Brust Es sei keine Wirkung, wie zur Hölle werden sie gestorben Schieße durch den Kopf, Schädel zerplatzt und sie fallen um Ein paar Schüsse im die Knie und sie kriechen auf dem Boden entkommen. Doch die Munition ist viel zu knapp, damit komme ich nicht weit, also brauche ich einen Plan. Kämpf ich durch bis zum Polizeirevier, hab ich's geschafft. Trete ein, greife zu der Flinte aus dem Gewehrschrank, so wie auch zu der M16, jetzt kann ich's mit ihnen aufnehmen. Ausreichend Munition und sie werden lahmgelegt. Kämpfe bis zum Morgengrauen, bis sie plötzlich danach ziehen. Ziel in die nächste Stadt, auch hier herrscht dasselbe Spiel. In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt. Tote Kreaturen kommen nach Einbruch der Nacht. In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt. Verfault ihre Haut und begehen sich auf die Jagd. In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt. Sind begierig nach dir Blut, also gebe besser Acht. In der Geisterstadt, in, in, in der Geisterstadt. Bleibe auf der Hut, sonst dein Fleisch hat dem sie nahm.